laisse moi ah, mon frère C'est quoi que j'ai manqué de nouveau là ah, La routine, la routine. Oh les gars, les gars, les gars, les gars là Viens ici un peu, ah, hein, euh. Non, non, tu vas bien. belle bonne journée. Putain, elle belle en plus Elle, je te jure, les gars, elle, je l'aurais fatigué <laughs> Putain, t'es vraiment un de merde alors. Ok, mais les gars, on va lui parler ou quoi On fait quoi Tu vas aller lui parler Moi, je Moi, j'irai. Non, les gars, moi, je dois partir là. Je suis désolé. Plus tard, voilà. Déjà déjà. Bon, il ma soeur et il ma mère qui m'attendent chez moi. Allez les gars. Mon gars, attention. Eh, on va. Eh, on se tient au courant, mon poteau. On se capte bientôt. Ah, on se capte. C'est les gens. Un poteau. Mon poteau. capte. <laughs> On se tient au courant, frère. Manchester City, 3-1. C'est bon, c'est toujours la même chose. C'est à, peu près toujours les mêmes scores. Ouais, allo Aya. Ouais, c'est bon, je viens de finir de travailler. J'ai vu les gars vite fait. Non, non, non, tu sais quoi Viens, un moment de m'attendre, ok J'arrive. Parfait. Attends, vas-y. Hey, viens là. c'est qui ça Viens, viens. Viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, là. Oh. comme ça vous accueillez vos invités, vous Ah ouais Comment ça va Alors, tu m'as apporté quoi Comment ça, je t'ai apporté quoi Tu sais pas dire bonjour Non, non, tu m'as apporté quoi Bon, pour toi, un bon petit collier. Qu'est-ce que t'en penses non, c'est pour moi. Non, c'est pour le pape. Ta tête, là. Tourne-toi <laughs> T'inquiète, ça vient du dollar moi. Ah, toi aussi, casse ça Oh merde, ok. Je l'ai. Parfait, c'est bon. Allez, où, maman oh, elle est dans sa chambre. Elle ah, c'est bon, voilà va là-bas. Salut maman. Alors, comment ça va Je vais bien. Juste tous les jours pour que toi et ta soeur ne manquent de rien. Tu sais que tant et aussi longtemps que moi je serai en vie, toi et Aya ne manquerez de rien. Et ça, je te le promets. Ton père été si fier de toi. Mon père J'ai déjà dit de ne pas me parler de lui. Parle-moi du père de Aya. Au moins là, on va s'entendre. N'oublie pas ça. Prends soin de ta soeur. Surtout, n'oublie pas ça. Tu sais que Aya, c'est ma petite protégée, non Je vais dormir. Je t'aime, mon Ok, parfait. Moi aussi, je t'aime, maman. Allez, bonne nuit. Quoi <laughs> Je peux savoir pourquoi ou plutôt pour qui tu te mets belle comme ça toi Ah toi aussi. Ok non mais pour le reste j'ai des conseils à te demander. Bon vas-y je t'écoute. Ok j'ai rencontré un mec. Wow wow wow wow t'as rencontré quoi un mec Ouais. J'espère que c'est un bon gars parce que si c'est pas un bon gars, je vais le gifler comme pas possible. Ouais, non, c'est un bon gars. En plus, il s'appelle Ryan. J'ai encore avec lui demain. Il s'appelle Ryan. Déjà, il a un nom bizarre. Mais écoute, ok. Conseil numéro 1. Arrive en retard. Mais pourquoi ben, parce que si t'arrives en retard et que si c'est un salopard, il va pas t'attendre. Tandis que si c'est un bon gars, il va t'attendre malgré le froid qu'il fait dehors, parce que dehors, il fait froid sa mère, là. Donc non, si t'attends... hé c'est pas notre premier encart, là. Je l'ai déjà vu. Mais en tout cas, merci quand même. Ok, tu l'as déjà rencontré. Ouais. Bon, j'espère que c'est vraiment un bon gars. Parce que si c'est pas un bon gars, je vais lui couper ses cheveux, je vais lui faire manger. Il est chauve. <laughs> oh God. <laughs> ok, je t'ai pas prêt pour ça, merde, je me sens mal. Oh merde. <laughs> Euh. Oh putain, oh my god. Euh. Mais bref, tu sais, Aya, Sincèrement, tu comptes beaucoup pour moi. Et sache que si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi. Ah. Vas-y, fais-moi un câlin. ah, c'est bon. Bon, maintenant, tu sais quoi Va là ah. T'as dormi, là, hein, casse-toi. <laughs> Allô Allô, Joël Quoi Oui, j'ai besoin de toi. J'ai perdu ma carte, puis j'aurais besoin de la tienne pour m'acheter une robe. S'il te plaît. Pourquoi t'as besoin d'une robe Non, parce que pour mon rendez-vous tantôt, et plus mes robes me font plus. Ok, c'est bon. Au parc, dans combien de temps, tu dis Ok, d'accord. Disons 30 minutes au parc. 30 minutes S'il te plaît. Ok, c'est bon. D'accord, merci. Ah, les gars Ouais, c'est bon, c'est bon. quoi ah, c'est bon, c'est bon, on est là en forme, ça va bien. Ah, bro. Yo, frère. c'est quoi que j'ai manqué là Yo, bro, comme pour vrai, hier, non, non, non, pas comme d'hab. quand t'es parti, bro, t'as raté quelque chose. Quoi, c'est quoi Il y avait une tantine encore que j'ai manqué là. Yo, les gars, les gars, les gars, checker ça. Oh ça. Bro, ok, yo, vas-y, oh. Benoît, vas-y, vas-y, vas-y, bien. Attends, tu vas où toi Yo, les gars, les gars, les gars, euh, je dois partir, ma soeur m'attend là. Qu'est-ce que tu fais, Joël Ouais, elle aime pas ça que j'arrive en retard, putain. Ok, on va. vas-y. Ah, toujours comme ça. J'attends Aya là, je sais pas trop elle est passée où. Maman Allô Est-ce que ça va maman Allô Allô Maman Putain Qu'est-ce qui se passe Appelle la police Appelle la police Appelle la police Appelle la police On va les retrouver On va les retrouver Regarde ce qu'ils lui ont fait Aya Je ne peux pas d'ici, elle m'a dit de la ramener. Quoi T'as appelé l'ambulance ou pas Oui, oui, elle est en route. Aya Aya, Aya, tu m'entends Dis-moi, qui t'a fait ça C'est pas possible. Des gars ou pas J'ai pas trop regardé le visage. Tu vas où Mon fils, tu vas où On vient ici Yo, pas maintenant, pas maintenant. Yo, pas maintenant, les gars. Je suis sûr, que t'as manqué un gros truc. Yo, yo, moi, t'aurais dû être là. T'aurais dû être là. Un bon petit collier, qu'est-ce que t'en penses Ça a fait des problèmes de Sur la vie de ma mère, bro, c'était un truc de malade, bro. Dans ton parc D'accord, merci. Je te jure, je te jure. Checkez ça, checkez ça. Ok, yo, vas-y, oh. vas-y, vas-y.

putain J'aime pas, mec J'aime pas je te jure, j'aime pas, j'aime pas Lâche-moi, mec Yo, c'était ma Je putain J'aime pas que c'est de la putain de ça C'était ma sœur putain